真的精彩！高扫踢被躲闪开。韩老师，他们动作为什么那么不标准呢？哎，您不是说比赛中有些动作不能用吗？他们为什么还用啊？ 首先，比赛和训练完全是不一样的啊。训练中我们要求标准度可能达到百分之百或者百分之百以上的动作标准度，这样在比赛或实战中极度疲劳、一些突发状况的影响下，你才有可能把动作做得尽可能标准。你可能比赛中或实战中你的动作标准度也就达到个百分之五十。但我如果训练中不按百分之百去要求你，我训练中就按百分之七八十去要求你，你可能比赛中的标准度才能达到百分之二三十或者三四十。还有一个情况就是。 你刚才说。 比赛中啊，你看到这个动作是我训练中我说不让你做的，那为什么训练这个动作不让你去做啊？比赛中他可以做，对吧？因为有的时候我们在教大多数学员过程中，我们要考虑的是一个风险度。这个动作风险度很高，有可能你这样去迎击或这样做很危险。在比赛中，比如说我被你接腿了，对吧？被你接腿之后呢，我明明有一只腿被你接着，另外一只腿呢，我不逃脱，我选择我要空中单腿还要做一个飞膝。在这种情况下，我们要知道就是比赛中这个决定权要交给运动员了，运动员。 去决定自己用什么风险系数的东西，那你决定这么做，有可能你面临比赛胜利把对手 KO，或者有可能你面对着对方一拳把你打晕，对吧？这决定权就交给你了，你选择你的胜负，你选择冒什么样的风险。但是训练中还是你要以百分之百的标准度去要求自己，这样比赛中你才有可能有更大的获胜几率。希望可以回答你们的问题。